Vou de novo. Vou de novo, lá ele, rapaz. Lá tem um poço que é tipo uma jacuzzi. E a gente vai dar um pulinho aqui e vai, vai entrar lá pra ver se... Só que aqui não dá pé, né? Cuse, ó. Como é que é aí? Desce, é, desce. É, é, é porque não tá tão Não, mas não é tão fundo, não. Mas é esse buraco aqui que eu tô precisando mesmo? É, vai pra trás, só um pouquinho. Ah, vai, vai. Tá com acabado, meu. Né? Não, mas eu dá pra você ver. Desce, desce. Mas dá Aí... Aí eu vou sair daqui e cair onde eu tô, tá? Olha. Olha, velho. Ah, rapaz. Até pra tomar com dentro, tá Uhul. Vamos ver agora, pô. Uau! Vai, vai pra trás, vai pra trás. É puro, aqui tem um é buraco. Ah, escorreguei. Thank you. experimentamos e agora vamos voltar. cheguei. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a coisa toda. Ah, olhei. Legal lá naquelas pedras. Isso aí, ó. Como é o nome dessa mesmo? O degrau, tá aí. Registrado o degrau. Aqui tem uma cachoeirinha aqui com o nome de pulo. Tem uma de maneira que dá para descer por aqui. Lá eu pulo, ó. O pessoal tá fazendo a volta, vai chegar pelo outro lado, eu acho. Tá? Vamos ver onde é que eles estão indo. Eles vão atravessar lá em cima. Realmente, vão fazer aquela rota lá que a gente vai passar por cima. negócio de tira a roupa, bota a roupa, já resolvemos passar de um lugar pro outro, já com roupa de banho. Ah, rapaz. Olha aqui, olha aqui essa coisa aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Essa aqui ela é um pouco melhor para tomar banho, Você vê o que acontece. a ah, senhora que você for passar para lá, aqui é bem liso tomar cuidado e segurar nas pedras, tá? Para quem não sabe nadar, não coloca a cabeça debaixo da canela pequena, mas era é perigosa. E essa daqui é a terceira do pulo, é perfeita para banho. Tem a trilha lá embaixo para para descer. Aqui, entre essa e essa, nós vamos ficar uma hora. E depois a gente parte embora para o estacionamento, tá? Aonde vocês quiserem deixar as coisas de vocês, eu vou ficar... Eu vou por que, que você falou sobre quem não sabe nadar é fundo? Acontece que ela é pequena, mas ela é forte. Ah, mas é funda? Ali tem um buracão. E aí tu entra pra dentro? Entra é pra é? dentro, ela funda. É, ela queda da... Tá buracão no chão, não embaixo da tela. tudo bem, pra baixo ou pra dentro? Tipo caverna? É. E se a pessoa tranca no buraco, não volta? Não, ali dentro muitas pessoas já é se afogaram. É mesmo? Ela é pequena, mas ela é forte. Lá o pessoal é, é perigoso, mas né? Bom, se vocês sabem nadar, uh -huh. eu só passo as orientações. É, né? não, é, então, então, tá porque assim, ela é funda lá, ela vai Ele entrou no pé, ó. Vamos ver aqui. Aqui é muito fundo. Parece fundo mesmo, tem que ir nadando. Vamos mostrar aqui a cachoeira, nós vamos lá para outra parte, onde tem lugar de banho. Né? Lugar de banho melhor, né? Vamos lá pra baixo? Vamos. Tá? não é nada, só passa eu. Nossa, agora eu quero ver eu descer isso aqui. Eu desço, depois tu desce. Ah, a escada aqui tá boa. Tá vendo? Tranquila. Essa aqui você pode ir até lá na, na queda. Baixinha? É, super raso. Como ela não sabe nadar, tem um pronto aqui, ó, que serve de apoio, tá? É, é. Aí depois do tronco é redução. A Jupe não pode casar ela toda. Aqui é pra... É aqui é, é pra tomar banho quem é pedra. Um pouquinho raso é pra quem é tartaruga, nos outros é quem é peixe, né? Aqui é pra pedra, aqui, cai na água e afunda. Aqui não é, aqui não dá pra pular, porque é, é normal. Aqui cai na água e afunda, então... ver então aqui esse espaço. Olha como é transparente essa água. Olha aí. Que beleza, hein? Aqui é mais fundinho. O pessoal tá se alimentando. Aê, rapaz. Entrou, caiu a árvore já perde dinheiro. Equilíbrio aqui do pessoal, ó. Olha aí que beleza. <laughs> Coisa da natureza, né? Eu não posso fazer pegadinha aqui. Balança, hein? Ó. balança Não tem mais nenhuma pra cair aqui, né? Aê, olha só, rapaz Vou descer agora, vamos descer. Muito bom. O que você viu aí? Uma coletinha, uma coletinha. Ah. Olha ali, rapaz. A borboleta. Diferente, né? É diferente mesmo. Olha ali, vamos a perto. Aqui, ó, pessoal. Olha ali. Olha ali. A outra tá se irritando com ela, tá vendo? Olha ali. Estão brigando, olha ali. Até a natureza, hein? Pegou uma carona. É. Tem outra. <laughs> Pesada? Vamos ver. É na branca, tá? Ah, a bolinha branca, tá Tentaram, tentaram. Isso tá aí. Estamos indo embora. é que é o nome dessa? Até não sei Ah, que nós estávamos ali embaixo. Que bacana, né? Aqui na pontinha. é aqui. É, aqui já pra pulo, né? Uhul! Chegamos! Ah, que gostoso! Sai daqui leve, né? Uhum. E assim se encerra o circuito das águas ou das cachoeiras aqui no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. É desalinhado agora.